یکی از آوازخوان شناخته جمهوری تاجیکستان ما الهام صادقوف با آواز فرمش قدم های عراض دماد را به این تالار زیبا خوش آمده داشت الهام صادقوف را دعوت ماهی تابان تو را می جویم گل ریحان تو را می جویم ماهی تابان تو را می جویم گل ریحان محف آن چشم سیاروی زار و حیرانت شوار با حسن این قشنگه جا کرده تو دیلم را